joga pra trás, tu costa e encosta. Tu costa e encosta. Ele no baile te sarra piroca, ele no baile te sarra piroca. Tu joga pra trás, tu You're so we all working.